Hola nuevamente desde Caracas, Venezuela. Estamos aquí en el proceso de educar a las personas acerca de Bitcoin Cash y el día de hoy me encuentro con mi querida Laura. Laura ya tiene su billetera de Bitcoin Cash que descargó previamente y bueno, yo le voy a explicar hoy básicamente eh, cómo utiliza Bitcoin Cash y cómo puede utilizarlo a través de su billetera. Laura, eh, lo primero, Bitcoin Cash es efectivo electrónico para para, que cruza fronteras como si no existieran, con lo que puedes comprar productos, servicios, hacer envío de remesas, donaciones a fundaciones, es dinero. Efectivo electrónico, eh, con el que puedes transar sin censura, eh, es muy similar al dólar y a los bolívares, pero es totalmente descentralizado. Es dinero, ¿ok? Chévere. Entonces, ya tienes tu billetera, vamos a empezarte a enseñar el paso a paso, le vas a dar siguiente hasta el final. Ok, perfecto. Y ahí se está creando tu billetera de Bitcoin Cash. Fíjate, ahí ya tienes tu billetera de Bitcoin Cash. Ya tú a partir de este momento, tú puedes recibir pagos en Bitcoin Cash en tu billetera, ¿sí? Ok. Primero, antes de, de mostrarte esas dos opciones, te voy a hablar de tu frase de recuperación. Esto que es tan importante para todas las personas que utilizan Bitcoin Cash. La frase de recuperación la vas a encontrar acá en el icono de la tuerquita le vas a dar respaldo y seguridad, le vas a dar copia de seguridad manual y vas a seleccionar mi billetera BCH, eso no lo vamos a grabar. Eso que tú ves allí, Laura, es tu frase de recuperación. ¿Qué significa esto? Esto significa el control total y absoluto de tu billetera, de la información que tienes allí y de tus fondos. Si no le resguardas de manera eh, absoluta, de manera privada, de manera segura, no tienes control de tu, de tu billetera, sépanlo ustedes también. Si no resguardan su billetera, su frase de recuperación de manera segura, no tienen control sobre su billetera. Tampoco lo pueden compartir con terceros, con, con nadie. eso es una información totalmente personal de ustedes. Nosotros recomendamos las que es un gestor de contraseñas, eh, donde tú puedes resguardar tu billetera, tu frase de recuperación y pues estar tranquila si en algún momento pierdes tu teléfono. Vamos a suponer, Laura, que perdiste tu teléfono. Se te perdió el teléfono y se te dañó, o sea, se te apagó. Tú en otro dispositivo, tu nuevo dispositivo, descargas la billetera desde cero, como lo hiciste el día de hoy. Y le vas a dar a la opción de añadir slash importar. Fíjate que ahí tienes dos opciones, agregar billetera nueva e importar cartera. ¿A cuál de esas opciones tú crees que le deberías dar para recuperar, para pasar tu información a tu nuevo dispositivo. Importar cartera. Muy bien, dale allí y léeme lo que dice. Introduzca su frase de recuperación de 12 palabras o su archivo de texto de respaldo. Una vez tú introduces tu frase de recuperación, se restaura de manera automática toda la información de tu billetera, fondos, toda tu información, ¿ok? Por eso es tan importante hacer un resguardo de la frase de recuperación o llave privada de manera segura, ¿sí? Bueno, Laura, ahora vamos a pasar a la parte práctica, a la parte de envío y recibir. Fíjate que que tienes las dos opciones, le vas a dar a la opción de recibir BCH, tienes un código QR, el cual yo voy a escanear, bájalo un poco para acá, bájate aquí, ahí lo escaneé, y le voy a dar deslizar para enviar. ¡Ah, qué genial! Listo. ¿Cuánto tardó? Dame tu impresión. Segundos <laughs> Dame tu impresión. Fueron segundos los que... Fueron segundos. Sí, súper rápido. Y no necesité pedirte mayor dato más que escanear tu código QR. ¿Ves? Por eso es que estas son transacciones súper seguras y privadas, este, donde no necesito saber ni siquiera tu nombre. ¿Ok? okay. ¿Cómo este, hago para, para recargarla? para tener Bitcoin Cash, bueno, tú te puedes dirigir a localcryptos.com y con bolívares tú puedes comprar Bitcoin Cash y luego enviarlos a tu billetera y tenerlos allí en la palma de tu mano. Que si tú quieres ir a algún local, alguno de nuestros comercios aliados, por ejemplo, vamos a superner ¿tú tienes mascotas? No. Bueno, este, ¿te gustan las donas? Sí, me encanta. Bueno, tú puedes ir a Crispy Donuts y comprarte unas donitas, un café y pagar con Bitcoin Cash. Directamente desde tu billetera, tú llegas, solicitas pagar con Bitcoin Cash, escaneas el código QR, pones el monto, deslizas a la derecha y listo, como lo hice yo el día de hoy contigo. Chévere. Esos locales los puedes encontrar en nuestro directorio que se llama discover.cash. A ustedes, discover.cash. <laughs> Ahí van a encontrar todos los locales que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. ¿Esto tiene un límite de edad? No, esto lo puede tener hasta tu abuelita. Si ella tiene un dispositivo donde pueda descargar su billetera, lo puede hacer sin ningún problema. Es totalmente gratuito, solo necesita, esto es muy importante, conexión a internet. De resto, no hay ningún límite de ningún tipo para cualquier persona de descargar Bitcoin Cash porque es para todos. Además, por sus bajas tarifas de transacción, es muy económico y es accesible para todos los que quieran tener Bitcoin Cash en su billetera. Entonces, Laura, no sé, hasta los momentos vamos a probar la opción de enviar. Yo voy a poner acá solo para que veas cómo funciona. Tú llegas a un comercio y le vas a dar a cuál? escanear un código. Escanear código QR, llegas, fíjate, él te pide acceso a la cámara, escaneas el código QR del local, pones el monto, te vas a tomar un cafecito y eso se hace efectivo de manera inmediata. Y como te lo comenté, y siempre lo recalco porque es una de las cosas más maravillosas de Bitcoin Cash, es que la tarifa de transacción es menor a un céntimo de dólar. Entonces, Laura, no sé hasta los momentos si tienes alguna impresión o tienes alguna duda. Me encanta, estoy ¿Usarías Bitcoin Cash? Sí, sí lo usaría. ¿Para qué lo usarías? Pues las transacciones son más fáciles, no tendría que hacer cola para pagar tanto tiempo, no tendría problemas con el punto de que se me fue el banco, el internet. Está súper, súper chévere. Qué bueno que te gustó, Laura. Entonces, para todos ustedes, Bitcoin Cash es esto, lo que acaban de ver. Construye tu prosperidad con Bitcoin Cash. <laughs>